नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रान तुमकां सगळें येवकार पळया आयच्यो मुखेल खबरो अग्निपथ येवजणेचो लाभ घेऊन लष्करान चार वर्सां देशसेवा करून परत येवपी गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यांनी राखीवता दवरतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां पारंपारीक उर्जा स्रोता कडल्यान सौर उर्जे सारख्या अपारंपारीक उर्जा स्रोतांचोय व्हडा प्रमाणात वापर करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला नव्या उद्देगीक धोरणांतल्यान गुंतवणूक आणि उद्देजकतेक वाढ जातली असे उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलां एकवीस जुनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची राज्य पावंड्यावेली कार्यावळ मुखेलमंत्री तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हजेरेन ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली जमीन बळकावप तसेच बेकायदा जमीन हस्तांतरण प्रकरणाच्या चौकशी खातीर राज्य सरकार खासा तपास पथक घडेला आणि खबरो विस्तारान केंद्राच्या अग्निपथ येवजणेचो लाव घेवन लष्करान चार वर्सां देशसेवा करून परत येवपी गोंयकार तरणाट्यांक उजो पालोवपी दळान तशेंच पुलिशेन नोकऱ्यांनी राखीवता दवरतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां अग्निपद येवजणे वरवीं देशसेवा करून परत येवपी तरणाट्यांक कितले टक्के आरक्षण दवरप ताचे विशीं अजून निर्णय जावंक ना अशें तांणी सांगलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हाणे सुरू केल्ली अग्निपथ येवजण कितल्याशाच तरणाट्यांची सपनां पुराय करतले अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें साडे सतरा ते एकवीस वर्सां पिराय गटांतले तरणाटे ह्या येवजणेचो लाव घेवंक शकता लष्कराच्या सेवेंत आसतना ह्या तरणाट्यांक तीस ते चाळीस हजार रुपया म्हयन्याळो पगार मेळटलो गोंयकार तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां जॉयन जावपाची संदी आसा हे करता असताना चार वर्सां खातीर तांकां ऑनरेरियमूय मेळटलो आनी जवळपास तीस हजार रुपया तीस हजार रुपया पासून चाळीस हजार रुपया पर्यंत तांकां पेमेंटूय मेळटलो आनी चार चार वर्सां सर्विसीस केल्या उपरांत पंचवीस पर्सेंट रिजर्वेशन्स हे regular services forces arm forces navy forces हातूंतल्यानूय तांकां उरतले पंचवीस पर्सेंट रेगुलर सर्विसीसाक ते जॉयन जावपाक मेळटले त्या खातीर देशभरांतले कितलेशेच तरणाटे तांकां दिसतालें N C C N S S scout guide केल्या उपरांत आपूण देश सेवेक समर्पीत भावने जॉईन जावचो म्हणून म्हाका दिसता निश्चित रित्या ही त्या प्रत्येकाची जी हौस आसताली चलो आसूं किंवा चली आसूं ह्या सगळ्या जाणांक ही बरी संदी आसा आनी पंचवीस पर्सेंट जे मागीरचें रिजर्वेशन तांकां जॉईन जावपाक जाय तांकां ही संदी मेळटली राज्य सरकारूय आमी गोंयांत विचार करता की अशा पद्धतीचे तरणाटे गोयचे भुरगे जे जॉईन जातले तांकां चार वर्साच्या उपरांत आयल्या उपरांत आमच्याय कडेन हांगासर रिजर्वेशन्स आसतले की जे रिजर्वेशन पुलीस आसतले फायर आसतले फॉरेस्ट सर्विसीस आसतल्यो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तांकांय बी रिजर्वेशन्स हे अजून कितले पर्सेंटेज ठरूंक ना पण निश्चित रित्या ही चार वर्सां देश सेवेक दिवन येयल्या उपरांत तांकांय रिजर्वेशन गोंयांतूय बी मेळटलें संरक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या अग्निपथ येवजणे भारतीय सैन्य दळाच्या गोंय फाट्या वरवीं उणेस तीन हजार तरणाट्यांक भरती करपाची मोख भारतीय नौदळ अधिकाऱ्यांनी दवरल्या नौदळाच्या गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी रियर एडमिरल विक्रम मेनन हांणी आयज एका पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिली गोंय हो दर्यादेगेवेलो वाठार आशिल्ल्यान ह्या राज्यांतल्यान चडांत चड तरणाटे अग्निवीर जावपाक मुखार येतले असो हावेस रियर एडमिरल विक्रम मेनन हांणी उक्तायलो अग्निपथ योजनेची पुराय माहिती त्यांनी ह्या वेळात दिली men and women into the services and I will probably just give you a little highlight uh, many, much of which you all would have seen yesterday on the various video bites etc or uh, even in the press conference as it came live and uh, from thereafter uh, from there uh, uh, we will take questions so that we understand what are the thoughts and you know we will give you our perspective on those uh, questions. So uh, the Agnipath scheme uh, an extremely transformational, it's a bold step and uh, I think it uh, sets a long-term vision uh, for the services. Uh, there were certain key aspects uh, which have been uh, taken into consideration when developing the, the, the, scheme itself so that it has long-term benefits, not just for the services but for the nation. And I think that is the, the paradigm in which we should all look at it. ऊर्जा बचत आणि ऊर्जा वाढ ह्या विशयाचेर गोंय सरकार सेगीतपणान नव्या नव्या येवजण्या सयत काम करीत आयला अपारंपरिक उर्जा आणि स्त्रोत्रांत खास करून सौर उर्जा उर्बा दिवपा खातीर सरकारान कितल्योश्योच येवजणी घोशीत केल्यात परवरे सचिवालय इमारतीचेर नव्यान तयार केल्ल्या सौर उर्जा प्रकल्पाचें आयज मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण केले या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्र्या सयत वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर वीज सचिव श्री वाय व्ही व्ही जे राजशेखर हाजीर आशिल्ले चाळीस किलो वेट ताकीच्या या सौर उर्जा प्रकल्पाचे उक्तावण करताना मुखेलमंत्र्यांनी पारंपारीक उर्जा स्त्रोता कडल्यान सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोता कडेन वचपाचें आव्हान केलें हे गरजेचे आसा आणि जर आम्ही त्या बदलत्या काळाप्रमाणे जर चेंजीस केले नासत जाल्यार आमकां वेगवेगळ्यो शॉर्टफॉल शॉर्टकमिंग्स आमकां दिसून येतले आणि ताकाच लागून the Goa government have taken the decision to go on the solar पा सोलार पावर आणि आमचे new renewable energy department is doing very good job आणि खरोखरच हा तेजें खूप खूप अभिनंदन करता हा डिटेलान वचना आमचे power minister have given the detail idea power shortage कशी झाली आम्ही पावर्स ॲडिशनल पावर्स कशी घेतली आणि आमचे future plans about the powers किती असा हे त्यांच्यानी एक्सप्लेन केलें निश्चितच रित्या आमी फक्त हांव एक गजाल नक्की सांगतलो आम्ही गोयात रावता आमकां भायर शटडाऊन कशें घेता हे कदाचित गोंयकारांक खबर ना गोंयकारांनी इतर खंयच्याय स्टेटींत वचून पळया म्हणजे एक्सेप्ट इन गोवा तुम्ही सायडीच्या महाराष्ट्रान चला कर्नाटकान चला युपीन चला बिहारान चला खंयच्याय राज्यात वचून पळया the power generating state also I am telling about the power generating state आम्ही तर पावर डिपेंडंट स्टेट थंय ऑलवेज बारा वरांचो शटडावन आसता गोवा उद्देगीक उदरगत आनी गुंतवणूक धोरण दोन हजार बावीस प्रमाण गोंयांतले थळावे उद्देग वाडपाक मजत जातली असो हावेस उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी उक्तायला परवरे ते आयज पत्रकार परिशदेंत उलयताले ह्या उद्देगीक धोरणात जमीन वितरण तशेंच बाकी सगळ्या गजालींनी पारदर्शकता आसतली अशें तांणी सांगले ह्या संदर्भान येता त्या विधानसभेन कायदो हाडटले अशें तांणी सांगले ह्या उद्देगीक उदरगत धोरणा वरवीं तरणाट्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण तशेंच भांडवल व्यवस्थापन आणि वेगवेगळ्या विषयांचे शिक्षण देतले असे सांगले ही think what is going to result in many newer things developing good industrial ॲक्टिव्हिटील taking place in as far as incentives for them are concern we will be working out Uh, threadbare as to what uh, really uh, in detail what we can offer them. Of course, when I have been in discussion with the industry, one main thing what they have been telling me, of course, that we have to study it very carefully. No, if you give us one incentive, we don't have to for few years, no CGST has to be paid. We will make a beeline. So like that, there are many expectations from the industry. We'll see how best and what uh, incentives that can accrue to them, what can be given by us. Uh, whole emphasis is to uh, help them establish industry in Goa, expand expansion for those who are already existing. So that is going to be the new thrust of the policy. And uh, I think uh, perhaps uh, there are uh, issues which need resolution precisely because through legislation we want to further simplify matters आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय टू पॉईंट झिरो कार्यावळीचो एक भाग म्हणून गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या म्हयन्याच्या अठरा तारखेक विद्यार्थ्यांकडे संवाद साधतले नियोजन आणि सांख्यिकीक आणि मूल्यमापन संचालयाचे संचालक विजय सक्सेना हांचे वांगडा शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैले जिंगडे हजर आशिल्ले नियोजन आणि सांख्यिकीक आणि मूल्यमापन संचालनालयाचे संचालक विजय सक्सेना आणि पत्रकार परिषदेवरवी या कार्यावळीची अधिक माहिती दिली under the program programs will coordinate program, supervisors Supervisors under the Swayamkuna Goa will ensure smooth conduct of the program. Director School Education has taken a great pain to all the students and their parents from all the schools across the state of Goa. Government authorities have made it sure that such live interaction programs are conducted in all the village panchayats and municipalities across the state of Goa. So the program audience shall also be the youth population from various village panchayats, municipalities and students in their schools. During the program, The most important thing is that Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant shall personally interact with the students, parents, and they will be free to ask any question to the Honorable Chief Minister, and Honorable Chief Minister would be happy to answer their queries. भलायकी संचालनालयाच्या आयुष फाट्यान खेळ आणि तरणाटे व्यवहार संचालनालय तसेच शिक्षण संचालनालयाच्या जो जोडपालवान योग दिसाच्या राजपावण्यावेल्या कार्यावळीचे आयोजन केला ही कार्यावळ ताळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे जातली या मुखेल कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक ताळगावच्यो आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हांच्या सयत चारशे विद्यार्थी सहभागी जातले अशी माहिती आयुष विभागाच्यो उपसंचालिका डॉक्टर मिनल जोशी हांणी सांगले directorate of health services AYUSH cell with department of sports and Department of Education. Uh, district, uh, state level uh, celebration of Yoga Day we will be conducting at Shama Prasad Mukherjee Stadium at 6.30 am on 21st of June. Chief Minister will be our chief guest. Uh, special guest will be Shri Shripad Naik and uh, our uh, that area MLA um, mm, Madam Jennifer Monserrat will be there. Uh, also, uh, Chief Secretary will be also our guest. So, uh, Goa State. So, we will be celebrating uh, this 8th International um, Yoga Day uh, in our all uh, public health centers, community health centers, urban health centers, sub-district Goa hospitals, then Ayush Health and Wellness Centers, uh, Yoga Wellness Centers and Wellness Centers. So under our uh, jurisdiction of Directorate of Health Services and Ayush Cell, uh, around 75 places we are going to cover um, which will be our centers and our sub-centers. Uh, we will be in, uh, inviting the uh, local MLAs or local important public figures over there as guests and we will be performing uh, at uh, Shama Prasad Mukherjee. We are uh, in, we have invited 400 school students and uh, other departments, government departments, and their officials also will be attending. Yoel Lanso Miso. बात है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात आठ बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात सा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल नवी दिल्लीन घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन गोंय संबंदांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली आपण सदांच गोंयकारांच्या हिताचे निर्णय घेतल्यात आणि गोयच्या आणि गोंयकारांच्या हिता खातीर सदांच वावुरतलो असे विश्वजीत राणे हांणी ट्विट संदेशांत सांगलां घरमंत्री अमित शाह हांचे कडेन वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचेर चर्चा केली असे तांणी सांगलें मजगती भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा हांचे कडेनूय मंत्री विश्वजीत राणे हाणें भासाभास केली भारतीय जनता पक्ष सामान्य मेरेन व्हरपाचें काम नेटान चालू उरतले अशें नड्डा हांच्या भेटीची म्हायती दितना विश्वजीत राणे हांणी सांगले बेकायदेशीरपणान जमीन बळकावप तशेंच बेकायदा जमीन हस्तांतरण प्रकरणाच्या चौकशी खातीर खासा तपास पथक घडोवपाची घोषणा राज्य सरकारान केल्या गुन्या फाट्याचे अधीक्षक आय पी एस अधिकारी निधेन वलसान हे खासा तपास पथकाचे मुखेली आसतले ह्या पंगडान दक्षिण गोयच्यो उपजिल्लोधिकारी स्नेहल प्रभू पोलीस उप अधीक्षक ब्रायस मेनेजस पोलीस निरीक्षक सतीश गावडे निलेश शिरोडकर पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याचे अधिकारी तसेच राज्य निबंधक खात्याच्या वांगड्यांचो आस्पाव आसा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करपाक अशे तरेचो पंगड पोलीस फावट घडयला आणि हो सरकाराचो म्हत्वाचो निर्णय असा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सांगला जो वेरियस केसीस जर पळयत म्हणजे आतापर्यंत आतां पर्यंत लक्षान येयल्या त्यो पळयत जाल्यार त्यो म्हाका दिसता एक साठ सत्तर तरी केसीस आसा आनी वीच इज एन व्हड खूब व्हडलें लँडस्केप आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार आनी ह्यो सगळ्या तालुक्यांनी विशेष करून कोस्टल बँडांत चड आसा जर आमी पळयता की बार्देस आसतलो किंवा तिसवाडी आसतलो पेडणे आसतलो ओके हेवटेन सालसेतीन आसतले थोडेशे ह्या भागात चड आसा आनी थोड्या हातून गव्हर्मेंट लँड जे आसा पळय न्ही ह्यो तेंच्या नांवार एनक्रोच न्ही थोड्यांच्या नांवार ट्रान्सफरी केल्ल्यो आसा ह्योय आमच्या लक्षांत आयल्या त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो केसीस ह्यो एस आय टी कडेन करप आनी थॉरोली तातूंतल्यान इन्वेस्टिगेट करप हें काम सुरू करपा खातीर आमी S I T S I T form केल्ली आसा आनी एस आय टीन हे फावटी म्हणजे नॉट ओन्ली जे म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें ताच्याच बरोबर revenue department registration department archaeology department collectively हे जे सगळे काम करतले पळय न्ही आनी ताचेर बेगिनात बेगीन ह्यो केसीस रिजॉल्व जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखेल सचिवांच्या अखिल भारतीय संमेलनाचे फुडारपण करपा खातीर धर्मशाला पावले हिमाचल प्रदेशाच्या दोन दिवसांच्या भेटेर धर्मशाला पावतकच राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर आणि मुखेलमंत्री जयराम ठाकूर हांणी तांकां नेटान येवकार दिलो तेचपरीत आणि रोड शोन वांटो घेतलो माहिती आणि वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर लेगीत हातून वांटेकार जाल्ले अखिल भारतीय संमेलनान राज्य तशेंच केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तशेंच हे क्षेत्रांचे सुमार दोनशे खासा तज्ञ वाटो घेतात you are a glance पोळ्या मुखाविल्ल खोबरो आझादी का अमृत महोत्सव या कार्यावळी आम्ही दर दिसा तुमका सुटके झुजान मोलादेक योगदान दिल्ल्या म्हत्वाच्या व्यक्तींची आणि सुटके झुजातल्या कांय घडणुकांची माहिती देतात आयज आम्ही जाणून घेऊया सुटके झुजारी चित्रंजन दास बाल मुकुंद देसा हांचे सोळा जून ही अमर स्वातंत्र्य झुजारी चित्रंजन दासाची पुण्यतिथी ताचो जल्म पांच नोव्हेंबर अठराशे सत्तर दिसा कोलकत्ता हांगा जालो चित्रंजन दास हांणी अठराशे णव्वद वर्सा प्रेसिडेंसी कॉलेजींतल्यान पदवी पुराय केली त्याच वर्सा तो आय सी एसान पात्रताय मेळोवपा खातीर इंग्लंडाक गेलो हे सेवेचेर ब्रिटिशांचे वर्चस्व आशिल्ले दुर्दैवान ते अपेशीत हारले हाचे उपरांत ताणें कायदेशीर सेवेंत प्रवेश करपाचें निवडलें इंग्लंडात रावताना चित्रंजन दास हाऊस ऑफ कॉमर्सान दादाभाई नवरोजींच्या जैता खातीर प्रचार करतालो दोन वर्सां उपरांत तो भारतान परतलो आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर म्हणून प्रॅक्टीस करपाक लागलो वकील म्हणून चित्रंजन दास राजकीय गुन्यांवांनी आरोप आशिल्ल्या भारतीयांचो बचाव करतालो देशद्रोहाचो आरोप आशिल्ल्या ब्रह्मबंधव उपाध्याय भूपेंद्रनाथ दत्ता सारख्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचे राखणे खातीर ते आयले एकोणीसशे आठ वर्षा अलिपुराच्या बॉम्बस्फोटान अरविंद घोषाची यशस्वी राखण करतना दासाक व्हड प्रमाणात श्रेय आणि नामना मेळ्ळी बिपिनचंद्र पाल हांचे कडेन ताचो सामको लागींचो संबंद आशिल्लो दासान बिपिनचंद्र पाल आणि अरविंद घोष हांकां इंग्लीश साप्ताहीक बंदे मात्र उजवाडाक हाडपाक आदार केलो स्वदेशी हे विचाराचेर चित्रंजन दासाचो खोलायेन विश्वास आशिल्लो कलकत्ता अधिवेशनात ताणे गावाची पुनर्जीवन आणि पुनर्बांधणी ही कल्पना मांडली जाचे खाला थळावे स्वराज्य आणि सहकारी पंतसंस्थाची थापणूक अशी पावलां उभारपाची आशिल्ली एकोणीसशे वीस मेरेन दासान विलासीपणाचे जिवीत पुरायपणान सोडून असहयोग चळवळीन सक्रियपणान वाटो घेतिल्लो खादीक ताणें बट्टी दिली एकोणीसशे एकविसान चळवळीन सामील जाल्ल्यान तांकां ताची बायल आणि पुता वांगडा स महिने बंदखणीची ख्यास फरमायली दास आणि मोतीलाल नेहरू वांगडा काँग्रेसीन स्वराज्य पक्षाची स्थापणूक केली एकोणीसशे तेविसान केंद्रीय कायदे मंडळान वेचणूक लडोवप आणि कौन्सिल चेंबरा भितर सरकार विरोधी वावर करून ब्रिटीश राज सोपोवप हो ह्या नव्यान स्थापन जाल्ल्या पक्षाचो हेत आशिल्लो पक्षाक फकत चाळीस जागो मेळ्ळो हो आंकडो सामको उणो असून ताचो कायदो करपाचो परिणाम जायना सोळा जून एकोणीसशे पंचवीस ह्या दिसा चित्रंजन दास हांच्या मरणा उपरांत हो पक्ष विघटन जालो दासाची मरणा पयलीं फकत एक म्हयन्या आदीं महात्मा गांधी वांगडा दार्जिलिंगांत भेट जाल्ली तांकां मेळ्ळ्या उपरांत गांधीजीन सांगिल्लें दार्जिलिंगातल्या परतले तेन्ना हांवें खूब कितें सोडलें जें हांवें पयलीं केन्नाच विचारूंक लेगीत नाशिल्लें देशबंधू कडेन म्हजो मोग आनी म्हज्या मोगाक आनी समरसाक इतल्या व्हडल्या जिवाक मर्यादा कळनाशिल्ली ह्या व्हड राष्ट्रवाद्याक दूरदर्शना कडल्यान भावार्थी श्रद्धांजली आयज आमी सुटके झुजारी बालमुकुंद बिस्साचोय उगडास करता पांच एप्रील एकुणीशे धा ह्या दिसा जोधपूर हांगा तांचो जल्म जालो महात्मा गांधींच्या सृजनशील वावराची प्रेरणा घेवन बालमुकुंद हाणें एकुणीशे चवतीसान जोधपूर हांगा राजस्थान चरखा संघाची स्थापणूक केली मारवाड लोक परिषदेचे अध्यक्ष जयनारायण व्यास हांचे लागीं लागीं संपर्कान आयले उपरांत बालमुकुंद बिस्सा मारवाड लोक परिषदेचो सक्रिय वांगडी जालो एकोणीशे चाळीस वर्सा जबाबदार सरकाराचे चळवळीन जयनारायण व्यास आनी हेर नामनेच्या फुडाऱ्यांक अटक जाली तेन्ना बिस्सान ताबो घेतलो आनी चळवळीचें फुडारपण यशस्वीपणान केलें भारत संरक्षण राजवटी खाला णव जून एकोणीशे बेचाळीस दिसा तांकां अटक करून जोधपूर मध्य मनखणीन धाडलो थंय ताणें राजकीय कैद्यांक बरी परिस्थिती आनी बरी वागणूक दिवपाची मागणी करून उपोशण केलें जेल अधिकाऱ्यांनी उपोशणाक लागून तांकां क्रूरपणान मारपेट केली चार दिसांनी सोळा जून एकोणीशे बेचाळीस ह्या दिसा तांकां मरण आयलें भारत आवयच्या ह्या निर्भय आनी धैर्यवान पुताक आमची काळजाची श्रद्धांजली नवी दिल्ली आयशान भारत आशियान देशांच्या विदेश मंत्र्यांची बसका जाली भारत पहिलेच फावट या बसकेची यजमानगी करता मंत्रीस्तरीय सत्रांत विदेश मंत्री एस जयशंकर तशेंच हेर देशांचे मंत्री वांटो घेतले या संवादान परराष्ट्र मंत्री आनी हेर आशियान वांगडी देशांचे महासचिवूय वांटेकार जाले आशियान देशांची भूमिका पहिली परस चड महत्वपूर्ण जाल्या कोविड महामारी वेळार भारत आशियान बसका खूप महत्वाची थारता असे एस जयशंकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. It is heartening that we are meeting in person for this first ASEAN India Foreign Ministers meeting in New Delhi. Even so, the, uh, the COVID pandemic has not fully abated and there is much ground yet to be covered as we walk towards post-pandemic recovery. This path has become even more arduous with geopolitical headwinds, which we face due to developments in Ukraine and its knock-on effects on food and energy security, uh, as well as fertilizer and commodity prices and logistics and supply chain disruptions. ASEAN has always stood tall as a beacon of regionalism, multilateralism and globalization. It has successfully carved out a niche for itself in the region and provided the foundation for the evolving strategic and economic architecture in the Indo-Pacific. ASEAN's role today is perhaps more important than ever before, given the geopolitical challenges and uncertainties that the world faces. देशव्यापी टीकाकरण अभियाना अंतर्गत आता मेरेन एकशे पंच्याण्णव कोटी सदुसष्ट लाखा परस चड लोकांक वाशिनां दिवन जाल्यात कालच्या दिसा सुमार पंदरा लाख एकवीस हजारा परस चड वाशिनां दिली फाटल्या चोवीस वरान बारा हजार नवे कोरोना दुयेंती सापडले जाल्यार सात हजार सयशे दुयेंती कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात देशांत सध्या अठ्ठावन हजार दोनशे पंदरा संक्रमीत दुयेंती आसात दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण अठ्ठ्याण्णव पुज्य पासश्ट टक्के झाला मजगती आयज गोंयांत एकशे बारा नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या आयच्या दिसा सदुसश्ट दुयेंती कोरोनांतल्यान बरे जाले कोरोना दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण अठ्ठ्याण्णव पुज्य वीस टक्के इतले आसा गोंयांत सदां सयशे चवदा सक्रीय कोरोनाचे दुयेंती आसात आतां पळोवया आयचें तापमान पण जे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडान चड तापमान एकतीस पुज एक अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान चोवीस पुज सात अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं पळोवया मुखेल खबरो अग्निपथ येवजणेचो लाभ घेऊन लष्करान चार वर्षा देशसेवा करून परत येवपी गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यांनी राखीवता दवरतले असे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां पारंपरिक ऊर्जा स्रोताकडल्यान सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक उर्जा स्रोताचोय व्हडा प्रमाणात वापर करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला नव्या उद्देगीक धोरणांतल्यान गुंतवणूक आणि उद्देजकतेक वाढ जातली असे उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हाणी सांगला एकवीस जुनाक आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची राज्य पावड्यावली कार्यावळ मुखेलमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हजेऱ्यान नाळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली जमीन बळकावप तसेच बेकायदा जमीन हस्तांतरण प्रकरणाच्या चौकशी खातीर राज्य सरकारान खासा तपास पथक घडयलां कोरोनाची भिरांत अजून सोपूंक ना स्वताच्या वांगडा हेरांची भलायकी सांबाळप ही आमची जापसालदारकी आसा हाच्या खातीर आमी सुरक्षीत अंतर राखुया योग्य तरेन मास्क घालुया हँड सॅनिटायझराचो उपेग करुया आनी शाबान हात धुया वाशीन हेज ह्या दुयेंसाचेर वखद जावन आसा तेन्ना जर तुम्ही अजूनही वाशीन घेवंक ना जाल्यार बेगिनात बेगीन वाशीन घेवया आनी कोरोनाचेर जैत मेळुया पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळ लेगीत पळोवंक शकता ते खातीर आमचे ट्विटर हँडल फेसबूक पेज आणि डी डी फ्रेडे चॅनल क्रमांक सत्त्याण्णव तसेच डिश टी व्ही चॅनल एक दोन दोन आठ फॉलो करात तसेच आमच्या खबरापत्रांचे थेट प्रसारण YouTube channel D D news पणजीचेर पळोवपाक शकता इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता नमस्कार